ਬੈਂਦੇ ਹੋ ਵਾ ਵਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੱਥ ਸਿਪਾਈਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡੂ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜਨਾ ਵਾ ਆਹਾ ਉਹ ਪਤੇ ਪੁੱਛਣ ਫਿਰ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੱਥ ਸੁਪਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪਤੇ ਪੁੱਛਣ ਫਿਰ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੱਥ ਸੁਪਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਰੈਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਦੇ ਸੀ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਟੋਲਦੇ ਸੀ <laughs> ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਚਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਢੇਲੀ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਟੋਲਦੇ ਸੀ ਆਹਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਰਾਖੇ ਖੜੇ ਆ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੱਥ ਸੁਪਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਠਾਣੇ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਮਕਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਠਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਮਕਾਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਵਾਵਾ ਕੌੜਾ ਏ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੌੜਾ ਏ ਆਹ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਂਗ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੱਥ ਸਿਪਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੀਂਦੀ ਮਨ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਮਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸਮਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋ ਆਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਲੂਣੀ ਕੁਲਫੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ